This is something which a lot of us across this country want to see because everybody asks what is the answer to those who dare to step on our soil, come across 250 meters into our, our soil, our territory and have the temerity or the temerity to behead our soldiers, our braves. Those cowards had to be answered and this answer is here. 60 seconds of this footage. Hear what the soldiers say very carefully. This is a bunker, a Pakistani post that's been destroyed, demolished, done away with in 60 seconds. Just the message across what we can do if we decide to. Don't push us. That's the message. गन रूह खोलते अंदर ढंग से जा साहब टेंकर लग गया लग गया गिरा दिया हाँ जी हाँ जी लग गया टेंकर सर ला करो जलंधर हाँ है हाँ हिट हो रहा सर हिट हो रहा है रुक जान सावन वाले साहब साहब कौन है गिर गया गिरा दिया आधा तो हो गया डेरी अभी जब धुआं हो गया ना दिखाई नहीं दे रहा है ये यहाँ से भी दिख रहा है ये तो गया हाँ जी एक बंकर तो गया कर ले कोई नहीं कर ले कर ले कोई नहीं का पूरा हिट हो रहा है आ गया टैंका सब टैंका आ गया और टैंका आया अभी